کہا حضرت شبے کا ازالہ تو بڑا ریلیٹڈ ہے اچھا۔ یہ یہ پچھلے ہفتے سب نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو اچھا۔ شاید اسی لیے یہ شبہ بھی آ گیا جی۔ وہ کچھ ایسا ہے کہ اسلام میں نماز کی اطلاع اور دعوت کے لیے اذان دی جاتی ہے اور یہ حکم ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن نیو بورن بیبی کے کانوں میں اذان اور اقامت دینے میں کیا حکمت ہے جبکہ وہ بچہ کچھ سمجھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے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 کہ سامنے والا سمجھے نہ سمجھے دعوت دین کا کام جاری رہنا چاہیے سبحان اللہ تو یہی حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلیغ معاون علیہ کہہ کے کہا کہ آپ اپنی دعوت تبلیغ جاری رکھے ابو جہل اتبا شاہبہ سمجھے نہ سمجھیں آپ اپنا پیغام دیتے رہیں کیونکہ آپ کو پیغام پہنچانے کا ثواب ملتا رہے گا وہ نفع نہیں اٹھا رہے تو ان کا نقصان ہے حالانکہ ان کے بارے میں کہہ دیا تھا ختم اللہ علیہ قروبی والا صابع والا سالم شاوا ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے ہاں؟ تو اس کے باوجود دعوت سے نہیں منع کیا گا آپ دعوت جاری رکھیں تو معلوم ہے کہ بچے کو یہ اذان کی یا پیغام دینا معلوم ہے کہ دعوت دین جو ہے وہ ہر وقت جاری رہنے چاہیے سامنے والا سمجھے نہ سمجھے کیونکہ و لا شعوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہی رہتا ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ دعوت اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اذان صرف نماز بلانے ہی کا ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک پیغام ہے کیونکہ اگر اسے نماز ہی کے لیے بلانے کا ذریعہ ہوتی تو چھوٹے بچے کو کیوں دی جاتی چھوٹے بچوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے بلانے کا ذریعہ تو ہے ہی ہے لیکن چھوٹے بچے کے کان میں اذان دینے کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ چھوٹا بچہ ابھی دنیا کے اندر زندگی اور حیات کی نعمت لے کے آیا اور حیات کی نعمت جیسے لے کے آیا تو فوراً اس کو جو ہے موت کی یاد دہانی کروا دی کہ یہ حیات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ اس کی اس اس مان میں نہیں پڑ جانا یہ یہ حیات موت پر منتج ہوگی کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت دونوں کیے جاتے ہیں سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے الٹے کان میں اقامت کی جاتی ہے اور اذان اقامت جب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے تو یہاں نماز کیوں نہیں ہوئی نہیں وہ نماز بھی ہونی ہے کہ اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں اچھا اس لیے نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں اذان و اقامت نہیں ہے جی۔ ایک کہتے ہیں اس کو نماز جنازہ باقاعدہ نماز کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ جو اذان ہوئی تھی بچپن میں وہ اذان و اقامت ہو چکی بچے کو اسی وقت پیغام دے دیا کہ حیات کی جو دولت لایا ہے اس کی اس کے معنی میں اور ناز میں کہیں جو گم نہ ہو جانا بلکہ یہ اتنا مختصر وقت ہے کہ جیسے کہ اقامت کے بعد امام کا اللہ اکبر کہنا کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا کسی وقت بھی امام کہہ دیتا اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی تو گویا کہ یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اتنی مختصر ہے کسی وقت بھی جنازے کی نماز کی اللہ اکبر ہو سکتی ہے لہٰذا یہ جو چند لمحے ہوں زندگی کے ملیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے اور غور و تدبر کے ساتھ یہ اس کو برتنا تو گویا کہ یہ پیغام بچے کو اسی وقت دے دیا کہ بھئی وہ اس کی تیاری رکھنا اس لیے یہ یہ راز ہے اور دوسری بات یہ کہ اصل میں بچہ جب دنیا میں آیا تو بچہ یہاں پر ایک نئے دیش کے اندر آ گیا پہلے جہاں تھا عالم اروا کے اندر تو مزے اڑا رہا تھا جنتوں کے مزے وہاں عالم اروا کے لطف لیکن دنیا کے اندر آیا تو ایک نئے عالم میں آ گیا پردیس میں اور پردیس میں انسان جا کر ہیزیٹیٹ کرتا ہے خوفزدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا اب لوگ دوسرے ملکوں سے امریکہ آتے ہیں تو ڈرے ڈرے پھرتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا نوکری ملے گی کہ نہیں روٹی دو وقت کی کیسے گزاریں ایک گیس اسٹیشن پہ درخواست دے رہے دوسرے ڈنکی ٹونے پہ درخواست دے رہے ہیں یار جاب نہیں لگ رہی روز شام کو پریشان بیٹھے ہوتے ہیں تو نئے دیش میں انسان پر یہ حالات آتے ہیں تو بچہ بھی ایک نئے دیش میں جب آیا اور یہ تو اتنا کمزور ہے کہ خود چل پھر بھی نہیں سکتا کھا پی بھی نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا تو کوئی بھی چیز اتنا کمزور نہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو یہ پیغام دلاتے ہیں کہ تم دنیا میں آگیا کتنا کمزور نہیں ہے لیکن یاد رکھ ایک ذات ایسی ہے بس تیرا ایمان اور توقع اس کے اوپر قائم رہے گا اور وہ ذات اللہ اکبر اس کائنات کیا ساری کائناتوں سے بڑی ذات وہ ہے اس کے ساتھ تو وابستہ رہے گا تو تیری یہ ناتوانی اور کمزوری طاقت سے بدل جائے گی پھر پرواہ نہیں ہے پھر تجھے یہاں کھانا بھی ملے گا پینا بھی ملے گا تو اسی دنیا کے دھرتی کے اندر دوڑتا بھاگتا یہاں تک کہ کسی وقت وقت کا بادشاہ بن کے تو دنیا کی باغ دوڑ چلاتا نظر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل بن جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ کہ ذل اللہ فی الارض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہوتا ہے زمین پر تو گویا کہ یہ پیغام دے کہ اس کی ناتوانی و کمزوری کا جو ہے اس کے اوپر ایک خوف ایک ڈپریس تھا نا وہ اس کو قوت دے دی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ جس وقت اذان دیتے ہیں بچے کو آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا تو بچہ کتنی غور سے اذان سنتا ہے ایسے ہی کتنی غور حالانکہ بچہ بعض وہ رو رہا ہوتا تھا جیسے اذان شروع کرتے ہیں وہ خاموش ہو جاتا پوری توجہ سے ابھی میں نے جیسے ریحان اللہ عوان کو اذان دی تو پوری توجہ سے پوری توجہ سے سنتا رہا اور معمولی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے توجہ سنتا رہا اذان دی اقامت کی خاموش بالکل جس کو بچے اس شعور کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور یاد رکھیں چھوٹے بچے کا شعور بڑے سے زیادہ قوی ہوتا ہے یہ لوگ سمجھے بچہ سمجھتا ہے نہیں نہیں بچے کی جو سمجھ اور شعور ہے بڑے آدمی سے زیادہ ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ بڑا آدمی جو ہے وہ تو دنیا کے کتنے آواز دیکھ کر نا ڈسٹریکٹ رہتا ہے وہ آنکھ سے بھی کچھ جذب کر رہا ہے کان سے بھی کچھ سن رہا ہے ناک سے کچھ تو وہ اس کے اس کے شعور جو ہے نا منتشر رہتا ہے لہذا وہ فوکس ہو کے ایک چیز کو لینے کی صلاحیت اس کی کم ہو جاتی ہے لیکن چھوٹا جو بچہ ہے بچے کا شعور جو ہے کچھ بھی نہیں وہ صرف شعور ہی شعور ہے اس کی قوت کبھی ہوتی ہے وہ جتنی قوت سے لیتا ہے بڑا آدمی ایسے نہیں لیتا لہذا وہ جب اذان سنتا ہے وہ صرف کیونکہ اس کو نہ کسی سے دیکھنے مطلب نہ سننے وہ سن ہی رہا ہے اور سن کے کان اور قلب کے اندر وہ جو مشام میں مشام کے اندر اذان بیٹھ رہی ہے لہذا بچے کا شعور اور وہ اس کو اندر جب لیتا ہے تو پھر وہ دل کے اوپر جائے وہ سبغت اللہ قرآن نے ومن وہ من اللہ سبقہ کہ اللہ کا رنگ اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے جیسے عیسائی جو رنگ چڑھاتے ہیں بتسمہ کر کے تو بیپٹس کرتے ہیں اس کو پیلا رنگ چڑھاتے ہیں کہتے ہیں عیسائی ہو گیا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ آئے تو تاری سبغت اللہ ومن آسن من اللہ سبقہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کس کا رنگ ہو سکتا ہے وہ یہ وہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے جب اذان دیتے ہیں بچے کے قلب و جان میں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے اور بچہ اس محسوس کرتا ہے اس بات کو پھر وہ رنگ جب چڑھتا ہے اسی کا پوری زندگی کے اندر اس کا حال دیکھتا ہے اور پھر ایک اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پتا اذان پانچ ٹائم دی جاتی ہے پانچ ٹائم اذان دی جاتی ہے دن رات میں اور بچے کو اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اذان ہے یہ اذان اصل میں ایک ریمائنڈر ہے ایک تمبی ہے کیوں کہ تو جب دنیا میں آئے گا اور بالغ ہوگا چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو تو پانچ طرح کے گناہ کرے گا اچھا۔ کیونکہ انسان کے ہوا سے زہرا پانچ ہیں کیوں پانچ کے بعد چھٹا کوئی حصہ نہیں ہے جس کا وہ گناہ کرے یا آنکھ کا گناہ کرے گا یا کان کا گناہ کرے گا یا ناک کا گناہ کرے گا یا زبان کا کرے گا یا ہاتھ پیر کا کرے گا تو قوت باسرا قوت شامہ قوت سامیہ قوت ذائقہ اور قوت لامسا ہیں تو یہ گویا کہ یہ گویا کہ یہ پانچ ہوا سے خمسہ زہرہ کے گناہ ہوتے ہیں پانچ کے بعد چھٹا کوئی گناہ نہیں ہے تو پانچ ٹائم اذان اصل میں یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ایک طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے ریمائنڈر کہ وہ بڑی ذات کو دیکھ تو جس نے تجھے آنکھ دی تو اس آنکھ کا گناہ کر رہا ہے اس ذات کو دیکھ جس نے تجھے کان دیا تو کان کا گناہ کر رہا ہے تو یہ پانچ ٹائم کی اذان اصل میں ریمائنڈر تو بچے کو اذان دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جب تو بڑا ہو جائے گا تو پانچ ٹائم تجھے ہر ہر گناہ سے روکا جائے گا اگر تو نے اس اذان پر لبیک کہہ کے پہنچا تو پانچوں طرح کے گناہ سے تو بچ جائے گا اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھ کے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلیں پا جائے گا جو کہ اس کے اندر کہا کہ حیال الصلاح او نماز کی طرف حیال او نماز کی طرف تو سوال شعوری طور پہ پتہ کیوں آئے نماز کی طرف بھائی کیا فائدہ حیال الفلاح او یا کامیابی کی طرف کیونکہ نماز اصل میں کامیابی کا دوسرا راستہ ہے اور دنیا میں تو آ گیا ہے اور دنیا میں تو کامیابی کے علاوہ اور کیا چاہے گا اور کامیابی نماز میں ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور ان کی اتباع سنت اس لیے اشد اللہ الہ اللہ کے ساتھ اشد اللہ محمد رسول اللہ ملا دیا توحید بھی رسالت بھی یہ دونوں جب کل وہ جہاں سے لے کے چلے گا تو انشاءاللہ شاء آخرت کے اندر تیلی انعام انعام ہے اس لیے جو یہ پانچ ٹائم کی نماز تاکہ پانچ تر کے گناہ بھی معاف ہوں پانچ ازانیں تاکہ پانچ ٹائم جو اس کو ریمائنڈر ہوتا رہے اور انسان اپنے ہر طرح گناہ سے بچے تو بچپن میں ہی بچے کو گویا کہ یہ سارا پیغام دے کے گویا کہ آنے والی زندگی کا پورا خاکہ اور خلاصہ بتا دیا کہ آنے والی زندگی میں تجھے کیا کرنا ہے یہ سن لو تو یہ اصل میں وہ پیغام حق ہے جو شروع میں بتا کے اس کو گویا کہ کتاب زندگی کا سرفیس ہے کتاب زندگی کا سرفیس اس کو بتا دیا اس کے مطابق پوری کتاب چلے گی زندگی کی اگر اس طرح چلائی تو انشاءاللہ تیرا اینڈ بھی وہی ہوگا جیسے اس اذان کا اینڈ کیا ہے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اس اذان کا اینڈ تھا تو پھر تیری کتاب زندگی کا اینڈ بھی یہ ہوگا کہ من کانا آخر لا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل جنہ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ تو اس انداز سے اللہ نے اس بچے کو یہ تعلیم دے کے یہ حقیقت واضح کی اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس بچے کے کان میں اذان جو دی وہ فجر والی اذان دی اچھا۔ فجر جس میں السلاۃ و خیر النوم کا اضافہ ہے جی۔ عام طور پہ مطلق اذان دی جاتی ہے اسی کو اذان کہتے ہیں لیکن ایک ہمارے جو ہے وہ استاذ الاستاد بہت بڑے محدث اور بہت بڑے و فقی گزرے مولانا ضرولی خان صاحب مولانا علی خان صاحب یہ قدیث سرو تو مولانا ضرور علی خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ فجر کی اذان دینی چاہیے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس بات ای کو سامنے رکھا کہ فجر کی اذان نے اور وہ عذرائے تفنن فرمایا کرتے تھے چونکہ آج کل فجر کی اذان بچے کان میں نہیں دیتے نا اس لیے بچہ باقی ساری نمازیں بڑا ہو کے پڑھتا فجر نہیں پڑھتا <laughs> فجر میں سوتا رہتا ہے تو تم اس میں فجر کی اذان کان میں دیا کرو تو انہوں نے اپنے علم و تحقیق کے مطابق انہوں نے یہ بات کی تو مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی ان کی باقی عام معمول تو دوسرا ہی ہے لیکن مجھے ان کی بات پسند آئی اور ظاہر ہے وہ اپنے وقت کے محقق تھے تو میں اس لیے پھر اس کے بعد سے بچوں کو فجر کی اذان کان میں دیتا ہوں تاکہ اصلاۃ و خیر و من اور یہ بات ان کی بالکل سولہ نے ہے کہ عام نمازیں لوگ ساری پڑھ لیتے ہیں فجر ہی کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں بلکہ ڈنڈی کا ڈنڈے مارتے ہیں یعنی قضا بھی کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے اس لیے وہ فجر اس لیے میں نے سیدھے کان میں فجر کی اذان دی اور الٹے کان میں اقامت کہی اور پھر اس کو باقاعدہ بچے کو میں نے تلقین کی کہ تم کس گھرانے میں آئے ہو تمہارا یہ نام رکھا تمہارے ابا کا نام یہ دادا تک کہتے بتانا چاہیے دادا تک میں نے نام بتایا تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ اصل میں اثر رموز ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے کیوں اس سے پتہ چلا کہ اذان صرف نماز ہی کا بلاوا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑے حقائق اور معارف ہیں کہ جس کا سرفیس کتاب زندگی کا بنا کر بچے کو بتا دیا جاتا سبحان بہت خوب حضرت ایک چھوٹا سا سوال اس زمین میں تو بچیوں کے لیے بھی یہی کرنا چاہیے جی جی بالکل دونوں بچوں کے لیے بہت بہت, شکریہ یہ بہت سی باتیں پتہ چل گئیں جو ہمیں پتہ تو تھیں ہاں۔ لیکن پتہ نہیں تھی ہاں، اب اب کلیریفائی ہو جی، گئی بہت شکریہ